සයුර ගැඹුරුද කොතාරම් නොදනිමීමං නුඹේ ඔය හඳ මඩලේ රිත්මය හඳුනන්නට නොහැකි වුණාමට නොහැකි වුණාමට මා සිත සැලුනා සුන්දරිය ඔබ හින්දා සුන්දරියේ ඔබ හින්දා සිගිගුරුම් මතරේ පර්වත නැහැ සැලුනේ තරදම් ගරහුම් මතරේ ඔබ තව අහිංසකයි මාසිත සැලුනා සුන්දුරී ඔබ හින්දා සුන්දුරී ඔබ හින්දා සයුර ගැඹුරුද කොතාරම් නොදනිමීමං නුඹේ ඔය හඳ මඩලේ රිත්ම Keep on. ගෙනෙන සිසිල මගේ ගත ගැටුනේ පමාවෙලයි අහිංසක උබෙසෙනෙ හස මාහද දැනුනෙත් පමාවෙලයි මාසිත සැලුනා සයුර ගැඹුරුද කොතාරම් නොදනිමීමං නුඹේ ඔය හඳ 总有的疲惫。